farita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al nia nova episodio hodiaŭ estas la tago de la memoro pri la holocausto kai mi volas tui iri ala medito kai poste commenti do restu con ni cun meditu cun ni. Dankon. Saluton, cae bon venon, ania nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi el tiron el la tractajo humanismo en la versio lasta do el la iaro 1903 kai mi legos el la sectio dec pagio tricent quardec du consciente che religio devas esti nur afero de sincera credo sed ne ludi la rolon de hereda genta dis igilo, mi nomas mia religio nur tiun religion au religi anstatauantan systemon, je mi effective credas. Zamenhof volis analisi, ebbe ec besonis analisi, sian tutan vivon, la demando pri iudezo au hebreezo cari mi ne povis eviti rilatigi la tagon de la memoro cun la voio ki un zamenhof desegnis sian tutan vivon rilate al tio char shaina al mi che ni vivas nun tempe paradoxon la besono memori povas glorigi la victimo in kiel speciala in kai ni kiel esperantisto riscas fali en citi un truon sam kiel victimoi estus pli virtu plenai nur pro sia stato. La tuta celo de la tago de la memoro estas che tiu eventoi povas ocasi de nove sen depende de ereda genta origino. Caido ni estu singardai. Char, almeno en Europo, la tago de la memoro estas parto de nia historio. Kai historio estas pli ol memoro. Ni devas memori por construi historion. Do memori estas la unua pasio la mi. Necessa pasio, sed ne sufficia construi historion. Mi ne limigiu al memorum. Dankon provia atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauem, sen fine.